gloriosa pelea hoy, mientras el explotador de egipcios ¡Otro golpe! Nada mal, pero no basta. Si humano lucha por algo más que por sobrevivir. victoria tras victoria. ¿Podéis sentir el calor? Un nuevo campeón en nuestros corazones.